أبلامية ولا لا لا قراي في الوقت لمي مانيش قابض حية راني صايب وكلشي اللي حاطه هي مسخويه راه تبخر راه ديما دي توكلت على الله وصيب يا غني في رمضان جهل انا